dan nog meegingen om Oh, Ik deed Oh, oh, oh, oh. Voel je nog wat tuf naar achter? Ik tufde niet beetje naar achter. Ik zit echt... Holy fuck man, nou, wat vond je ervan, Rick? <laughs> ik wil nog een keer. Wat vond jij ervan? Oké. Nou mensen, tot volgende keer. Oh, nog niet, wij zijn nog meer naar attracties, bitch.